de mekkora Fáradt voltam már nagyon. Vagy ki akarom próbálni. Jó. Jó. ebből elméletileg jóság lesz. Mehetünk? Ha? Majd ajtónyitásra figyelj rá. Thank you. Thank you. Come on, I guess a kezünkön!

Yo, Moca. نائکر آئیے